Kita kayak Fernando itu. ayah gak suka. Wala bunga ng mangga. eh mamalit. Gamay na lang. Ya, si Ede Fermi oh, kalin halin mo po Ferdinand Mamputra yang Kinasol. Percaya? Artista Aku menjawab lu. Ato, pwede sila liti at ang katanaw. Huh? Apo, Sige na, sabihin na ka. Isang gabi ina ka. Oh. <laughs> Naanang kong artista. Eh, ha? Ay, naanang. Artista! Kita Fernando, di namingawan. Nawag siya doon ng gabi. Eh. Kung ano, tanawa ng video, kaya ko na i video. Message, ito yung message Fernando. Edgar. Kanina nanawag si Edgar. Bukan kayo, Jer, ang anak ni yung Samuel ngayon mo, nakaiba sa Samuel. Ay, ah, may Samuel na to. Itong nagparalize. Tagasan to. asam to? Taga Dinigod, anak ni Aning Manasya. Ah, oo, oo. Yung anak na Korintian, namatay sa Manila. Oo ba? Tayo, maura na yung nag niya? Hindi man, ulit. Dili, dito adura ilumong, kay to amase. Yang igsoon, sabikat. Mao ba? So, ita ay muta. Kamagwangan to? Ha? Kamagwangan oh. na. Oo, ba'y nagsuportar ang iyang amahan na parolay? parulay. Hmm. So, sa Romero. Huwag umatay na ihatod. Oo ba? Hindi man pwede ka. Oo, oh, laay, bilar. Ang mga tumatulog, pinky ganyan. Kung ipakita ang ita. Atag ko niya rin na. Jeremy, gamay mamito ko ka ganina. Ah. Uh, ihatag niya. Oo ba? Di, laban na iya ng kuan. Oy, iyar man gihatagon. Ayaw. Di na iyan pagay. Kanang mo na ilang negosyo dito sa merkado. Ya, nay mamalay sa Ari tiyo, na tiyo. may kasi. Oo, oh, ah, nga tatyo. Di, maripi po, nagnegosyo magmanok. Oo. Nagkuha sa mag-freezer. Niya, nagnegosyo siya manok. Dahil sa Sabado ko ang gikumpra, 25 kilo. Kanya, nagtanang, anak mangumpray ang mag-barbecue siya. Ah, oh, maripi. Sige na, uy, kay eh, na ka. Oh. Ah. Tura na. Tura? Gabiin na ka, uy. Pagabiin na siya. Iwaw na siya nga, bayo.